Thank <laughs> you. А я кто? 南越の青森でございましたありがとうございます、えー、この後も3時半からまた、えー、4号線で流し踊り、えー、皆さんに踊りましょうということで、えー、パフォーマンスを始めますのでまたお越しいただければと思いますどうもありがとうございましたどうもありがとうございました今一度大きな拍手を南越が青森の皆さんです素晴らしいメンバーどうもありがとうございました雨もぴたりとやみました 青鳥の